CEO of the Genesis web technology आज मेरो टपिक छ यो next website with word WordPress योभन्दा अघिल्लो सेसन तपाईँहरूले कतिले सुनिरहनु भएको थियो कति यहीँ बसिरहनु भएको छ कति चाहिँ स्विच गर्नुभएको छ खास त्यो करियरको कुरा चाहिँ अब म चाहिँ अझै कन्टिन्यू गराउन जान्छु त्यो करियरबाट वर्ड पेज चुज गर्नुभयो भने चाहिँ अब कसरी हो त वर्ड पेजको यो next website with word page कसरी हुन्छ त एउटा इजी वेबाट र डेभलपर नन डेभलपर सबै पर्सपेक्टबाट कसरी हुन्छ भन्ने कुराको म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु पक्कै तपाईँहरूलाई प्रोडक्टिभ हुन सक्नेछ एउटा basic introduction of the word press word press भनेको एउटा यस्तो ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ के भन्छ हामीले एकदम ब्युटिफुल वेबसाइटहरू बनाउनको लागि मोबाइल एपहरू बनाउनको लागि युज गर्ने एउटा ओपन सोर्स प्लेटफर्म हो र यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा भन्दाखेरि one platform with millions of possibilities होइन एउटा यस्तो प्लेट यहाँबाट चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होइन तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि कतिले बुझिसक्नुभयो होला वर्ड पेजबाट के के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जस्ट एउटा ब्लग मात्रै नभएर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा इक्जाम्पल वर्ड पेज हो होइन यसको हिस्ट्री एन्ड स्ट्याटस यो चाहिँ बिगिनिङ हिस्ट्री भनेको चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन जिरो भर्सनबाट भयो र यो अफिसियल्ली चाहिँ May twenty seven two thousand थर्डमा चाहिँ एज अ अफिसियल पब्लिकको लागि चाहिँ डाउनलोड गरेर चलाउन मिल्ने तरिकाले चाहिँ टु थाउजन्ड थर्डबाट चाहिँ यो एज अ पब्लिक रिलिज भयो र त्यो चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला टु थाउजन्ड थर्डमा रिलिज भएको होड पेज चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदा होल वेबसाइटको forty three percent of website चाहिँ वर्ड पेजले अकुपाई गरेको छ भने यसलाई चाहिँ डब्लु डब्लु टेकले गरेको रिसर्च अनुसारको रिपोर्ट हो र सिएमएस वेबसाइटमा चाहिँ एटलिस्ट सिक्सटी फाइभ पर्सेन्टसम्म वेबसाइटहरू चाहिँ वर्ड पेजमा बनेको छ जुन हामीले डाइनामिक सिएमएस वेबसाइट भन्छौँ त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यत्तिकै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अब बेस एउटा ह्युज मार्केट हो भनेर र यसलाई मैले सानो लास्ट एट इयर्सको डाटा पनि एनालाइसिस गरेको थिएँ टु थाउजन्ड फोर्टिनदेखि अहिले ट्वेन्टी टूसम्म आउँदाखेरि वर्ड पेसको एउटा ग्रोथ कसरी भयो त भन्दाखेरि टु थाउजन्ड फोर्टिनमा चाहिँ वर्ड पेस युजर भनेको एट ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट रहेछ होइन त्यो टु थाउजन्ड थ्रीदेखि टुवेल्भसम्म आइपुग्दाको एउटा रेसियोमा ट्वेन्टी वान पर्सेन्ट रहेछ भने त्यस पछाडि चाहिँ यसको ग्रोथ रेसियो चाहिँ यसरी बढ्न थाल्यो कि two percent three percent four पर्सेन्टको दरले बढ्दै गएर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा आइपुग्दाखेरि त फोर्टी थ्री पर्सेन्ट भयो र अझै मैले पछिल्लो दुई वर्षको पनि फेरि छुट्टै आफैले एनालाइसिस गरेको थिएँ अलिकता डिटेलमा अरू अरू रिसर्चहरू अनुसार पनि यो लकडाउन कोभिडको बेलामा चाहिँ यो वर्ड बेस युजरहरू चाहिँ झन् मेसिभ बढ्यो अनि एक दुईवटा आर्टिकलहरू पढ्दाखेरि मैले के फिल गरेँ भने त्यो बेला लकडाउन सबै अलिकता डिस्टेन्समा थियो किनभने त्यहाँनिर अब डेभलोपर अनि फ्रन्ट एन्ड डेभलोपर होइन हार्डकोड डेभलोपर सबै एकै ठाउँमा हुन्थेन डिस्टेन्सबाट काम गर्न अलिक कम्प्लेक्स हुन्थ्यो त्यसले गर्दा कस्टम प्रोग्रामिङहरूमा अलिकति कोअर्डिनेसनले गाह्रो हुन्थ्यो होला त्यो बेलामा चाहिँ वर्ड इन्स्टल गरेर त्यसमा चाहिँ कस्टम साइटहरू बनाउन डेभलोपरले पनि बनाउन सक्यो यता फ्रन्ट एन्ड डेभलपरले पनि बनाउन सक्यो ब्याक एन्ड डेभलपरले पनि वेबसाइट बनाउन सक्यो र अनलाइनमै घरमै बसेर अनलाइन बिजनेस मार्केट चलाउन उनीहरूको अफिसको वेबसाइटहरू बनाउन युज हुन सकेर पनि होला त्यो बिचमा त एकदमै धेरै ग्रोथ भयो होइन र त्यो अहिलेसम्म कन्टिन्यू भइरहेको छ हेरौँ लेस ट्वेन्टी थर्डमा के हुन्छ है अब वाइ वर्ड पेस अब किन त वर्ड पेस होइन यतिजनाले युज गरिरहेछ यसरी चलाइरहेछ सबैले मजाले भनौँ न फोर्टी थ्री पर्सेन्ट युज भएको छ भन्ने छ तर किन त यसमा के कुरा छ त त्यस्तो भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ open source and free to use होइन यो भन्ने बित्तिकै एउटा ओपन सोर्स हो ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै यसमा हामीले पनि कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ होइन हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ राख्न सकिन्छ फ्री टु युज यसलाई चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्टमा सधैँ युज गर्न पाइयो डाउनलोड गरेर आफूले मन लागेको साइटहरू बनाउनु पाइयो अर्को चाहिँ backed by large community with active contributors यो त तपाईँहरूले पक्कै आज पनि देखिसक्नुभयो होला होइन यो कम्युनिटी यस्तो खालको कम्युनिटी यहाँनिर चाहिँ अझै भोलि आउनुभयो भने कन्ट्रिब्युटर डेमा कतिजनाले आफ्नो कोर कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ अथवा होइन बेसिक नलेज कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ वर्ल्ड वाइडली धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ केही नयाँ कुरा थपिँदै जान्छ केही न केही बेटर भनौँ न पुरानो नराम्रो भएको कुरालाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट हुँदै आइरहेको छ मल्टिल्याङ्ग्वेज सपोर्ट होइन अर्को भनेको अब वर्ल्ड वाइडली अब यति छ हो भनेपछि अब इङ्ग्लिस मात्रै ल्याङ्ग्वेज छैन धेरै ल्याङ्ग्वेज छ र सबै ल्याङ्ग्वेजमा हामीले वर्ड पेजको ब्याकएन्ड चलाउन सकिन्छ र ब्याकएन्डमा जस्तै अर्को कुरा भनेको हामी आफैलाई अब एउटा कुनै ल्याङ्ग्वेजको वर्ड पेज चलाउनु मन लाग्यो नेपाली पनि होइन मलाई मेरो आफ्नै मदर ल्याङ्ग्वेज जस्तै अब नेवारी ल्याङ्ग्वेज भनौँ होइन अथवा कुनै एउटा मगर भाषाको ल्याङ्ग्वेज भनौँ अथवा कुनै तामाङ ल्याङ्ग्वेज हामी आफूले इन्ट्रेस्ट देखाइयो भने तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि वर्ड पेजको ब्याक एन्ड कन्भर्ट गरेर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ यो एक्जाम्पल मात्रै हो यो भनेको चाइना जापानहरूतिर जहाँनिर इङ्ग्लिस मस्टली युज हुन्न त्यहाँनिर पनि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बनाएर वर्ड पेज चलाइरहेको छन् र यो चाहिँ अब नन डेभलपरको लागि र डेभलपरको लागि कसरी गर्न सकिन्छ त भने मैले एउटा बेसिक लिस्टहरू गराएको छु नन डेभलपरको लागि चाहिँ easy to install and use होइन यो तपाईँहरूले पनि पक्कै बुझिसक्नुहुन्छ ओडपेस डट ओआर यहाँ गयो डाउनलोड फाइल इन्स्टल गऱ्यो इन्स्टल गरेर युज गर्नु एकदम इजी छ अर्को भनेको एडमिन एकदम सजिलो खालको टक्क लगइन गरेपछि तपाईँहरूले टक्क हेरेपछि त्यहाँ के के छ के के गर्न मिल्छ कुरा चाहिँ एकदम सजिलो कि धेरै सोध्नै पर्दैन खोज्नु पर्दैन कि त्यहाँ टक्क भेटिहाल्छ होइन त्यसले गर्दा नन डेभलपरलाई पनि साइट बनाउन सजिलो छ अर्को भनेको कन्टिन्युसली अपडेट भइरहेको हुन्छ जस्तै यो चाहिँ कसरी युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि नन डेभलपर जस्तै अब होस्टिङहरू कहिले काहीँ अपडेट भइरहेको हुन्छ पिएचसी भर्सन अपडेट हुन्छ होइन अब पहिला फाइभ इयर्स अगाडिको पिएचसी भर्सन र अहिलेको पिएचसी भर्सन चेन्ज भइसक्यो भने अब वर्ड बेस पनि त्यही अनुसार अपडेट भइरहेको हुन्छ अनि सी प्यानलमा लगइन गऱ्यो भने तेरो वर्ड पेस अपडेट गर भनिरहेको हुन्छ होइन एडमिनमा लगइन अपडेट गर भनेको यो कुरा चाहिँ नन डेभलपरले पनि टक्क गएर अपडेट थिचेपछि त्यो अपडेट हुन्छ कि होइन यो कुरा चाहिँ अब यसमा एकदमै राम्रो कुरा भयो अर्को भनेको एक्सटेन्डमा थोरा थिम एन्ड प्लगइन अब तपाईँलाई चाहिँ यसलाई भइरहेको वर्ड पेस डाउनलोड गरेर बेसिक राखेको भन्दा अझै बेटर बनाउन चाहियो भने यसमा चाहिँ थिम प्लगइनहरू एड गरेर यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो फिचर यसमा भयो र अब डेभलपरको लागि यो त नन डेभलपरले गर्ने रहेछ यो वर्ड पेस त हाम्रो लागि त काम छैन भन्ने होला डेभलपरको लागि अब डेभलोपरको लागि के छ त भन्दा यसमा इजी लर्निङ कर्भ बुझिहाल्नुभयो होला तपाईँहरूले सिक्नको लागि अब के के कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा म भन्दै जान्छु एउटा चाहिँ सिक्नलाई सजिलो छ है जे सिक्न खोजे पनि सिक्नलाई सजिलो छ किन भन्दा यस वर्ड आफ्नै फोरम छ वर्ड आफ्नै कोडको लाइब्रेरीहरू छ हाइली एडभान्स डकुमेन्टेसन होइन भनेको यसमा चाहिँ जस्तै हामीले थिम प्लगइनहरू कतैबाट डाउनलोड गऱ्यौँ भने पनि त्यसमा चाहिँ कसरी बनाएको के बनाएको यसको कुन भर्सन हो यसको टार्गेट के हो भन्ने कुरा एकदम डकुमेन्टेड हुन्छ वर्ड चाहिँ तपाईँ अरू प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गरेर पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ है अर्को भनेको डेभलपरले पनि थिम र प्लगइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्छ डाउनलोड गरेको थिमलाई आफूलाई चाहिने कुरा भएन आफ्नो आफूलाई मल्ला अनुसार डिजाइन भएन भने पनि डेभलोपरले कन्टेन्ट डेभलोपरले त्यसलाई थिम अर्को बनाउन सक्छ प्लगइन डेभलोपरले प्लगइनै आफ्नो बनाइदिन सक्छ उसलाई चाहिँ हे यो अनलाइनमा एउटा गतिलो भएन मलाई चाहिने त यति मात्रै सानो कुरा हो भने उसले गएर दुई दिन बसेर कोडिङ गरेर प्लगइन हालिदिएर आफूलाई चाहिने बनाउन सक्छ यो कुरा नन डेभलोपरले गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ डेभलोपरको लागि रोल भयो होइन अर्को भनेको इनबिल्ड लाइब्रेरी अब यसमा इनबिल्ड लाइब्रेरी भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ के भन्छ वर्डप्रेसमा अलरेडी धेरै कुराहरू चाहिँ इनबिल्ड भएर आएको छ जस्तै अब फिड चाहियो कसैलाई भने वर्डप्रेसमा अलरेडी आरएसएस फिडहरू छ रेस्ट एपिआईहरू अलरेडी छ एपहरूको लागि दिन पऱ्यो भने अब अरू प्लेटफर्ममा पनि ए एपिआई बनाइदिएन डेभलपर एपिआई बनाइदिए त त्यो एपमा दिनु पऱ्यो अरे भन्छ वर्डपेसमा केही गर्नु पर्दैन एपिआईको इन पोइन्ट पठाइदिए पुग्छ होइन यो कुरा चाहिँ डेभलपरको लागि बेटर भयो र यति फिचर भइसकेपछि वर्ल्ड वाइड मार्केटमा हेर्दाखेरि बिगेस्ट ब्रान्डहरूले कसरी चलाएको छ त वर्डप्रेस भन्दा माइक्रोसफ्ट टेक क्रन्च होइन अनलाइन खबरकै केसमा नेपालको केसमा हेऱ्यो भने अनलाइन खबर होइन यो चाहिँ वर्ड पेजमा बनाएको छ यो सबै साइटहरू चाहिँ वर्ड पेजमा बनेको छ र वर्ड पेजको अब बेसिक ओभरभ्यू कस्तो छ त भन्दा एउटा मैले चाहिँ थोरै यसमा भएको बेसिक फिचरहरू यो चाहिँ अब बिगिनरहरूलाई चाहिँ एकदम काम लाग्छ अब जानिसकेकोलाई त यो हेरिरहेको कुरा भयो डेली होइन यसको लगइन गरिसकेपछि एउटा पोस्ट म्यानेजर हुन्छ अर्को पेज म्यानेजर हुन्छ पोस्ट र पेजको काम चाहिँ के हो नि पोस्टले चाहिँ जस्ट डाइनेमिक कन्टेन्टहरू म्यानेज गर्नको लागि युज गरिन्छ जस्तै हामीले रेगुलर ब्लग अपडेट गर्नु पऱ्यो भने पोस्ट युज गरिन्छ नि पेजबाट चाहिँ हामीले एउटा एउटा जस्तै contact page about us page एउटा स्ट्याटिक कन्टेन्ट डाइनामिक कन्टेन्ट ब्याकएन्डबाट हाल्ने तर एज स्ट्याटिक पेज युज गर्न लागि चाहिँ पेज म्यानेजर युज गरिन्छ र पेज म्या यसमा चाहिँ जस्तै हामीले डेटहरूको कुरा भयो ड्राफ्टमा राख्ने कुरा भयो सेड्युलमा राख्ने कुरा भयो होइन अपडेट कसले गरेको रेकर्डदेखि बाहिर लिएर सबै यो अल अफ कुराहरू चाहिँ भनौँ न अलमोस्ट हामीलाई एउटा नर्मल युजरलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ यसमा अलरेडी सेयर छ त्यसले गर्दा पनि यो सजिलो छ जस्तै यसको रिभिजनको कुराहरू भयो होइन यो योभन्दा अगाडि कसले एडिट गरेको थियो अहिले कसले गरेको छ टक्क थाहा हुन्छ अब हामीले कस्टम फ्रेमवर्कमा बनायो भने त्यो छुट्टै डेभलपरलाई बोलाएर ल यसको त रिभिजन राख्नुपर्ने भयो यसको त ड्राफ्ट हुने सिस्टम बनाउनु पर्ने भयो यो त बिना पब्लिस पनि प्रिभ्यू गर्न मिल्ने बनाउनु पर्ने भयो कस्ट्युम गर्न पर्थ्यो भने वर्ड पेजमा चाहिँ यो अलरेडी छ होइन अर्को मिडिया म्यानेजर मिडिया म्यानेजर भनेको जस्तै अब हामीले साइटमा युज गर्ने अब अरूमा चाहिँ नर्मल्ली एउटा एउटा पोस्टमा गर गरे हुन्छ अथवा कस्ट्युममा चाहिँ मिडिया म्यानेजर छुट्टै बनाउनुपर्छ भने वर्ड पेजमा as a media media manager whole photo video library audio सबै कुराहरूको अपडेट एउटा सेन्ट्रलमा हुन्छ र हामीले इच पोस्ट अनुसार हरेक कन्टेन्ट अनुसार त्यसलाई मल्टी युज गर्न सक्छौँ र त्यो मिडियाहरूको मल्टी साइजहरू बनाइरहेको हुन्छ जस्तै त्योमा चाहिँ हामीले नर्मली यसो हेऱ्यो भने फोटोहरू अपलोड गर्नेदेखिबाट लिएर ड्र्याग एन्ड ड्रप अपलोड होइन त्यसको रिसाइज क्रपहरू मल्टिसाइजहरू कति गर्ने भन्ने कुराहरू फिचर चाहिँ यसमा अलरेडी चाहिँ हामीले केही नगरिकन जस्ट इन्स्टल गर्ने बित्तिकै पाउँछौँ तर हामीले कस्ट्युममा चाहिँ यो कुराहरू फुल कस्ट्युम गर्नुपर्ने त्यसले टाइम खाने अनि मनी एक्सपेन्सेस पनि धेरै जाने हुँदाखेरि म चाहिँ यो next website with word page चाहिँ यो कारणले भन्न गइरहेको छु है यसमा अर्को राम्रो कुरा भनेको युजर म्यानेजर होइन भनेको अब युजर म्यानेजर जसले पनि बनाउन सक्छ कस्टम लारावेलमै पनि बनाउन सकिहाल्छ युजर म्यानेजर तर यसमा के हो भन्दा बनाउनु पर्दैन के वर्ड बेस इन्स्टल गरेपछि युजर म्यानेजर आयो हामीलाई चाहिने बेसी कुराहरू आयो user as update delete user ग्रुपहरू कति लेभलको युजर बनाउने एडमिन एडिटर कन्ट्रिब्युटर होइन अथर मात्रै अथवा सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइबर मात्रै भनेको यो बेसिक कुराहरू चाहिँ अलरेडी दिएको छ है अर्को भनेको थिम अब मेजर रोल चाहिँ यहाँबाट हुन्छ यो चाहिँ बेसिक कुराहरू भयो थिममा चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ वर्ड बेस थिम छ जुन वर्ड बेस डट ओआरजीमा गएर हामीले त्यहाँ भेराइटीको थिम छ त्यहाँबाट फ्री अफ थिम डाउनलोड गरेर हाम्रो सानो साइट बनाउन सक्छौँ अर्को भनेको त्योभन्दा बेटर चाहियो भने प्रिमियम थिमहरू हामीले मार्केट प्लेसबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ होइन जस्तै अलिकता मलाई एडभान्स चाहियो भने चाहिँ मार्केट प्लेसबाट हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ बोइलर प्लेट थिम भनेको हामी जस्तो डेभलपरहरू होइन वर्ड डेभलपर जसलाई अब फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट पनि आउँछ अलिकति युएक्स युआईको पनि कन्सेप्ट छ भने र आफूलाई आफ्नो डिजाइन बनाउन चाह्यो आफू आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारको साइट बनाउन चाह्यो भने चाहिँ स्टार्टर थिम डाउनलोड गरेर त्यसमा चाहिँ होल वर्ड पेजको ब्याकएन्ड तर फ्रन्ट एन्ड चाहिँ एज अ थिम आफै बनाएर फ्रेस साइट बनाउन सकिन्छ होइन अर्को यस्तै गरी प्लगइन प्लगइन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि फिफ्टी नाइन थाउजन्ड प्लस भनेको अलमोस्ट सिक्सटी पुन लगाइसक्यो मैले हिजो बेलुका यसो हेर्दा त fifty nine thousand nine hundred पुगिसकेको छ होइन भनेको यो चाहिँ प्लगइनहरू यति धेरै छ कि अब फ्री प्लगइन यति सबै छ र अझै प्रिमियम प्लगइन त यसमा काउन्टै छैन र यो प्लगइन भनेको इच हामीलाई काम लाग्ने हरेक हरेक स्पेसिफिकको छ होइन तर यो प्लगइनले डाउनलोड गरेर हामीलाई पुगेन अथवा भनौँ न अलिकता केही एक्स्ट्रा चाहियो भने डेभलपरले चाहिँ आफ्नो कस्टम प्लगइन पनि बनाएर हाल्न सक्छ र यहाँ भएको प्लगइनहरू युज गर्न त सक्ने भयो अर्को यसमा राम्रो फिचर भनेको सेटिङमा छ यो चाहिँ जस्ट एउटा बेसिङ जस्तै भनौँ न एसियोको e लागि चाहिने कुराहरू भयो युआरएल अप्टिमाइजको कुराहरू भयो यसमा साइड सेटिङको कुरा भयो कम्पनीको नाम चेन्ज भयो तुरुन्त चेन्ज गर्ने होइन date and time time zone यस्तो सानसानो कुराहरू चाहिँ यसमा अलरेडी चेन्ज गर्न मिल्ने फिचरहरू दिएको छ र यसको एउटा राम्रो अहिले रिसेन्टली आएको भनेको गुटम्बर एफएससी भनेको फुल साइट एडिटिङ तपाईँहरूले चाहिँ वर्ड पेजको साइट एउटा वर्ड इन्स्टल गरेर त्यसमा गुटम्बर चलाउनु भयो भने चाहिँ whole site head to bottom चाहिँ एज अ नन डेभलपर भएर पनि सबै चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल अब दसैँ फेस्टिभल आयो दसैँ फेस्टिभलको लागि मलाई एउटा राम्रो थिम बनाउँछु लोगोदेखिबाट लिएर तलसम्म चेन्ज गर्छु भने पनि फुल फ्रन्ट साइडमै बसेर तपाईँहरूले त्यसलाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र एज अ टेम्प्लेट सेभ गरेर पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि डेभलोपर भइराख्नु पर्दैन है भनेको एफएससी भनेको यस्तो सजिलो टुल हो कि सबै कुराहरू चाहिँ फोन साइडबाटै गर्न दिन्छ drag and drop front side block तान्ने राखिदिने होइन त्यति गरेरै एउटा साइट बनाउन सकिन्छ त्यो टुल छ हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यो बाहेक अझै एडिसनल बेनिफिटहरू पनि वर्ड छ त्यो हो niche specific plugin theme भनेको तपाईँहरूले अलिअलि त बुझ्नुभयो होला जस्तै तपाईँहरूले एउटा साइट डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ सरी तपाईँहरूले एउटा साइट स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कुनै एउटा कम्पनी स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै रियल इस्टेट कम्पनी खोल्दै हुनुहुन्छ साइट चाहियो एउटा टक्क वर्ड पेज जानुहुन्छ इन्स्टल गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले थिम डिरेक्ट्रीमा गएर मलाई चाहिँ रियल इस्टेट टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नुहुन्छ रियल इस्टेटको टेम्प्लेट आउँछ तपाईँले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै इ कमर्स त होइन मलाई त यो सेल गर्न चाहियो मेरो यो इ कमर्स मेरो यहाँ उत्पादन भएको सबै सामानहरू म बेच्छु अथवा ह्यान्डिक्राफ्ट बेच्छु भन्नु हो नि तपाईँले इ कमर्सको ओ कमर्स डाउनलोड गर्नुहुन्छ एज अ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ आफ्नो प्रोडक्टहरू ब्याकएन्डबाट अपडेट गर्नुहुन्छ अनि पब्लिस गर्नुहुन्छ तपाईँको साइट रेडी भयो होइन ट्राभल कम्पनी छ भने त्यस्तै ट्राभलको लागि रिलेटेड छ जबको लागि जब रिलेटेड छ न्युज पोर्टल कुनै एजुकेसनल पोर्टल खोल्दै हुनुहुन्छ भने त्योसँग रिलेटेड छ त्यो तपाईँहरूले प्लगइन र थिम चाहिँ आफूलाई चाहिने सब्जेक्ट अनुसारको तपाईँले लाइब्रेरीमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ वर्ड बेसमा छ अरूमा चाहिँ यो पाउने चान्स अब एकदमै रियर छ भनौँ छँदै छैन भन्न मिल्दैन किनभने जुम्लाहरू छ होइन हजुरहरूले कति सुन्नुभयो होला त्यसले गर्दाखेरि अर्को भनेको पर्फमेन्स इन्हान्समेन्ट हामीले बनाइरहेको साइट वर्ड पेजमा कति अब हामी भित्रै पनि सुनिरह होला साइट स्लो हुन्छ के हुन्छ वर्ड पेजमा के के कुराहरू एक्स्ट्रा नचाहिने कुरा हेभी हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन हो यसको लागि वर्ड पेजमा चाहिँ एडिसनल बेनिफिटहरू के के एड गरिदिएको छ भन्दा एउटा क्यास प्लगइन युज गर्न सकिन्छ होइन क्यास प्लगइनमा चाहिँ हामीले W three cache W three यो एक्जाम्पल क्यासहरू हो यो मध्ये कुनै एउटा प्लगइन युज गरेर तपाईँहरूले साइटलाई चाहिँ एकदम फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जुन कुरा हामीले अब कस्टम ल भनौँ न डल थ्री सुपर क्यास जस्तो प्लगइन बनाउनु पऱ्यो भने अथवा लाराबेलमा चाहिँ त्यो काम गर्ने कोडिङ लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई कति टाइम लाग्छ तर वर्ड पेसमा गएर प्लगइनमा गएर डब्लु थ्री क्यास के भन्छ सर्च गरेर इन्स्टल गरेपछि तपाईँहरूको साइटलाई सेटिङमा गएर मिलाएर त्यसको पर्फर्मेन्स इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन अर्को भनेको एसियो e अब हामीले साइट बनाएपछि त बिजनेस त हुनु पऱ्यो होइन त्यो साइट त एउटा एसियोमा e आउनु पऱ्यो नर्मल्ली साइटहरू बनाएपछि त्यो चाहिँ सर्च इन्जिन फ्रेन्डली होस् एसियो अनलाइनबाट गुगल गर्दाखेरि फर्स्टमा आओस् भन्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले बनाइसकेको साइटलाई चाहिँ एसियो इन्हान्समेन्टको लागि पनि अलरेडी प्लगइनहरू राखेको छ जस्तै फर इक्जाम्पल योस्ट भयो तपाईँले अब त्यसमा जति भएको फिचरहरू हामीले कस्ट्युम बनाउन त गाह्रो हुन्थ्यो कुनै कस्ट्युम फ्रेमवर्कमा योस्टको फिचर युज गर्नु पऱ्यो भने त तपाईँहरूलाई मेरो विचारमा एकदमै गाह्रो हुन्छ धेरै नै समय लाग्छ धेरै नै कस्ट लाग्छ तर वर्ड पेजमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ गयो तपाईँहरूले सर्च गर्नुहुन्छ यो इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँ टाइटल किवर्ड मेटा ट्याग त्यसको साइट म्यापदेखिबाट लिएर होइन र तपाईँको साइटमा कन्टेन्ट कति छ डुप्लिकेट कन्टेन्ट के छ सबै कुराहरू चाहिँ त्यसले हेरिदिन सक्छ भनेको यो लेभलको फिचरहरू योस्ट भयो ऱ्याङ्क म्याथ भयो all in one SEO SEO press भनेको यस्ता प्लगइनहरू धेरै छ यो चाहिँ जस्ट एक्जाम्पल हो योभन्दा बेटर पनि छ आइसकेको छ होइन अब तर मैले यो चाहिँ एक्जाम्पल मात्रै दिएँ हो है अर्को भनेको सेक्युरिटी इन्हेन्समेन्ट अब हामीले वर्ड बनाइसकेको साइटहरू कति अब सुनिरहेछौँ सायद तपाईँहरूले पनि कसैले फिल गर्नुभयो होला अलिक बढी एट्याक हुन्छ अलिक ह्याक हुन्छ भन्ने पनि सुनिरहेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्नतिर म जान्न होइन किनभने अब यो सानो कुरामा सबै कुरा भन्न सकिन्छ तर त्यो कुरालाई ब्लक गर्नको लागि सेक्युरिटीको लागि सेक्युरिटी टुलहरू पनि अलरेडी छ है जस्तै वर्ड फेन्स भयो होइन अब जेट प्याकको सेक्युरिटी टुलहरू यो सेक्युरिटी टुलहरू इन्स्टल गरेर तपाईँको साइटलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ र यति हेरिसकेपछि यति सुनिसकेपछि मैले यति भनिसकेपछि वर्ड पेस इज इजी टु युज होइन त हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो WordPress is easy to use right and WordPress is easy to learn and we can trust the WordPress and we can build our next website in WordPress right thank you